Ahora es tu turno. Te animo a realizar la sesión que ha sido expuesta, una sesión que atienda diferentes técnicas de carrera, fortalecimiento de la musculatura que envuelve la columna vertebral, etc. Pero eso no es lo más importante. Te animo a realizar la sesión y especialmente a destruir cualquier barrera que nos separe, cualquiera tan simple como esta. Por algo hay que empezar siempre. Ánimo y a por todas.